Engkau bagai air yang jernih Di dalam berkas yang berdebu Sairnya kotoran itu Tak lihat Kesucian terlindung cinta bukan hanya di mata Cinta hadir di dalam jiwa Biarlah salah di mata